Nilipofika kule nilipokelewa vizuri sana shemeji na kunipa pole, shemeji na misukosuko, karibu tufukae tufanye maisha, kaa kiwezekana kama utaona pamekufaa Kenya, basi unaweza ukafanya maisha. Basi lakini kwa kuwa nilikuwa nimeenda tu kujipumzisha akili yangu kwa muda mfupi, nikaendelea kuishi pale, nikaishi mwezi wa kwanza, nikaishi mwezi wa pili, mwezi kwenda watatu hivi, shemeji aliniingizia kama changamoto kwa upande wangu mimi naweza nikasema aliniingizia changamoto kwa sababu alianza kunitongoza na unajua kwa sisi wadada hususan sisi wasichana unapomuona mwanaume anakutongoza afu kimwangalia mwanaume hana sifa za kukataliwa fika kule nilipokelewa vizuri sana shemeji na kunipa pole, shemeji na misukosuko, karibu tufukae tufanye maisha, kaa ikiwezekana kama utaona pamekufaa Kenya, basi unaweza ukafanya maisha. Basi lakini kwa kuwa nilikuwa nimeenda tu kujipumzisha akili yangu kwa muda mfupi, nikaendelea kuishi pale, nikaishi mwezi wa kwanza, nikaishi mwezi wa pili, mwezi kwenda wa tatu hivi. Shemeji aliniingizia kama changamoto kwa upande wangu mimi. Naweza nikasema aliniingizia changamoto kwa sababu alianza kunitongoza na unajua kwa sisi wadada hususan sisi wasichana unapomuona mwanaume anakutongoza afu kimwangalia mwanaume hana sifa za kukataliwa lakini anavutia ni mzuri shemeji ni mzuri kwa kweli anavutia na istoshe hata nilivyokuwa nimeishi pale nilikuwa napenda sana mapenzi yao wanapendana wanabebishana wanaliwazana wanapakatana, Yaani kuna mapenzi fulani hivi kama mapenzi ya kizungu yalikuwa yananivutia. Basi shemeji alinianzia changamoto ya kama kunitaka kimapenzi, kunitongoza. Basi ilikuwa kuna ugumu kwa sababu nilikuwa najua huyu ni shemeji yangu kabisa, kwa nini ananitongoza? Unajua wanaume siku zote ni wanaume wana asili ya ku kujaribu. Yaani wanaume wapo kama watoto. Wanaume wana madhaifu sana. Yaani Mtu akishaitwa mwanaume ni mwanaume mwenye madhaifu sana, kwa sababu mwanaume aone hawezi kuona shida hata kutembea na mtoto aliyemzae, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa shahidi wa kujionea kwa macho yangu haya mawili. Kule Unyamwezini kwetu kuna baadhi ya watu wanatembea na watoto zao, kwa macho nimeshuhudia, sio kwa kuhadisiwa na mtu. Kwa hiyo mwanaume anakuwa ni mdhaifu sana, afu ni mtu wa kujaribu kusema ngoja nijaribu, malizia eh. useme sio wote lakini e, lakini sio wote kwa sababu <laughs> nakuangalia yes. kwa makini na wawakilisha hao wengine yes sio wote ila asilimia tisini wanaume wana asili ya kujaribu anaweza kukujaribu hata mwanae aliyekuzaa ukijilengesha anakuchapa kwa hiyo wanaume wako hivyo kwa hiyo alivyonitongoza first one kwanza nikisema huyu ananijaribisha huyu ananipima akili anapima upepo wa akili yangu basi nilikuwa mzito nilikuwa mzito bwana ndio maana ikaitwa pesa. Pesa ni sabuni ya roho. Alivyoanza tu kuniunga pesa nyingi, laki tatu nne ya Kitanzania, utanakupa pesa nyingi. Nikasema mm, kwa pesa hapa patakuwa pagumu sana kupaacha, kwa sababu unataka pesa tu, na mimi nahitaji pesa. Yaani mimi kwenye pesa ndo kwenye matatizo yangu yanapoanzia hapo. Changamoto yangu kubwa inayonitia kwenye majaribu ni pesa, kwa sababu pesa ndo kila kitu kwenye maisha. Sasa wewe wewe uko tofauti wenzio, changamoto kubwa inakuja pesa isipokuwepo. Wewe changamoto inakuja pesa inapokuwepo. Ah, sio sio pesa inapokuwepo. Si ndio hapo pesa unapopewa ndo changamoto na matatizo eh, yanapoanzia. Yeah, yeah. Mimi nahitaji pesa. Sasa kama pesa imekuja kufanya kile kitu kwa ajili ya kupewa ile pesa, sio ni tabu. Nafanya. Sasa ikaenda akaanza kunilegeza kwenye hela, akienda zawadi ananiletea hivi. Mkewe aoni? ambaye ni anaona na vinafikia kwake afu vinakuja kwangu. Sasa anajua ni mdogo wake. Mm. Anajua ni shemeji yake, yani unajua shemeji unaweza kumtania hata mke wangu nini zile kwa sababu mtu na dada yake wanaita wa moja tu ni kama hivyo. Kwa hiyo haina ubaya sana shemeji kukununulia zawadi. Haina mm. ubaya. Basi kuna siku ilinipa mashaka kama siku shemeji alitoka. Alivyorudi alirudi amenunulia pedi pamoja na chupi tatu za bikini mkewe kazipokea nazo? Kwa kweli ile siku niliwaza sana. Ile siku akupokea. Alivyotokea tu kwenye geti. Shemeji njoo pokea mzigo wako. Na kile kimzigo ni kijidogo tu hivi, ni chupi na pedi, kijidogo tu hivi, huwezi kusema kwamba eti labda unaweza kajaji sana maswali. Kijidogo, njoo pokee mzigo wako shemeji zile. Kwa nikaenda nikapokea ule mzigo nikaweka ndani. Lakini sikufungua kuangalia ni nini nimekuja tukapika, tukala lakini hapa ashaniingizia voko za kunitaka na pesa natumia. Mm. Nasema si shemeji yangu, ngoja dada achune na mimi nichune, atajua mwenyewe. Lakini sikufikiria kumpa mapenzi ila nilikuwa nimezipenda zile pesa. Basi nika baadaye sasa usiku narudi kule. Nikaenda nikaangalia vizuri, nikasema ah, hivi na maana shemeji ameniletea bikini chupi ya bikini pamoja na pedi hmm. kweli weka waliweka kusudiani lambe sio siri sababu hivi vitu ni vya kumnunulia mke sio shemeji ya kununulia chupi ya bikini Aa, ah, kwa kweli sio dalili nzuri basi haikunisumbua sana nikasema okay siwezi kujua yeye mwenyewe mipango yake nikaendelea sasa imekuja siku moja dada katoka kaenda zake kwenye shughuli, shemeji akanishawishi akachukue loji tukafanye mapenzi. Wakati naenda dada akapiga simu, uko wapi? Kaambia mimi nipo nyumbani. Mpe shemeji yako simu, kuna kitu nimuulize, kwa sababu nampigia simu yake haipatikani. Kaambia simu yake ipo chaji. Uzuri wakati ana, natoka tulikuwa naye nikampa, lakini sipo nyumbani. Vompa kaongea naye, kamuelewesha sio nini, wenyewe basi mkaa Akamuuliza unarudi saa ngapi? Akamwambia huku tunarudi kwenye mida ya saa tatu hivi ya usiku au saa nne. Anayerudi ndio huo Dada, kwa sababu dada alikuwa ametoka. Mm. Ndio sisi tulivyotaka kupata chance ya kwenda lodge mm. na shemeji. Basi tulitoka pale tukafika, hakumbe anarudi saa mbili, na maana tuna uwezo wa kufanya mapenzi kwa muda mrefu, umenielewa? Basi tukafika pale lodge, akachukua chumba, tukaingia mle ndani, tukastarehe mapenzi kwa kweli. Wakenya wapo vizuri, wanajua mapenzi, wanajua kumwenzi mwanamke. Basi baada tumemaliza, nikawa nimerudi, tumerudi, nimekaa kama nusu saa, dada ndo <clears throat> naye akawa karudi. Basi kaendelea kuishi vile, lakini mi nikawa na wivu, kwa sababu mi nimeumbiwa wivu yani mi na wivu sana, siwezi nikawa nashindwa kuvumilia. Wakikaa pamoja vile, wakiwekeana miguu, mi naumia sana, nikawa naanza kusema mimi naomba nirudi Tanzania, naomba tu nifanyiwe mpango nifanyeje niweze kurudi nyumbani Tanzania. Basi baada ya kufika station kama hiyo, shemeji akaniambia usijali, ngoja nikuandalie vitu, utaondoka na zawadi nyingi sana, lakini na kuahidi utakapoondoka Tanzania mimi nitafanya mikakati huku ya kuaga, je nichukue loji tukae mwezi mzima loji. Nikasema eh, Tanzania sasa. Yes, Tanzania hiyo sasa. Basi kabla sijarudi Tanzania niliandaliwa kama vifaa hivi, nikawa nishaandaliwa vile vifaa. Lakini tena kabla sijarudi, dada alipata dharura, kuna jirani yake alifiwa msibani. Sasa akaondoka msibani kule, analala kwa sababu ni jirani yake wa damu mm. Nielewa basi, aliaga pale kwamba ninaenda kulala msibani, nitarudi kesho. Basi sisi tukaona hapa sasa leo ukumbi wetu tufanye tunachokihitaji kukifanya katika nafsi. Basi kweli tukakaa tukafanya yetu, tumeshajua anarudi kesho. Sasa sijui kili kilikuwaje kule mpaka akaamua kwamba narudi leo, akaja saa sita kuja saa sita akagonga kwanza gonga gonga gonga gonga, sisi hatukusikia kwa sababu geti lilikuwa mbali, geti lipo kwa kwa nje kabisa kule. Kwa hiyo akaangalia mbinu yeye mwenyewe mwenyeji jinsi ya kufungua fungua, kwa sababu ule mlango unazungushwa tu hivi nafungua akawa kaingia ndani. Alivyoingia akafikia kule ndani mwake, akakuta shemeji hayupo. Nipo naye huko kwenye chumba changu ambacho nilikaribishwa mm. kulala. Kuna chumba niliandaliwa maalum ambacho talala mimi mwenyewe. Basi nilipofika kule nikalala. Alivyofika she, dada hakumuona shemeji, akaja mpaka akapiga simu, simu inaita huko chumba changu sauti inatoka vizuri. Yes, sauti inatoka afu mwanga, kwa sababu ni usiku, afu taa mezima. Mm. Simu inaitia wapi? Si ndo akatoka sebleni akasema simu kama inaitia nyumba hii, lakini ni wapi? Sebleni au wapi? Mm. Kwa hiyo akatoka. Kutoka sasa akaona kabisa huyu yupo humo ndani. Kwa hiyo akasogea mpaka mlangoni karibu na mlango mm. kuja kufanya kuhakiki. Kwa hiyo shemeji alivyokuwa anafungua kule mlango, pap anatoka nje ili aende huko kwa mkewe. Akakutana na dada njiani, yani mlangoni pale. Kwa hiyo dada alianza kulia, kwa kweli alilia sana. Shemeji anatoka kavaaje? Shemeji anatoka amevaa pensi na singlet mm. pensi na singlet, na hiyo pensi na singlet ameivaa ni pale simu ilivyoanza kuita tiki tiki tiki tiki tiki tiki, hisia tu zile, akasema mm, akavaa haraka kapokea ile simu. Kwa hiyo alivyofika eh, kwa kweli dada alilia mpaka nilimwonea huruma, yani mpaka nikasema da, si kwa nini nimekuwa na tamaa kiasi hichi? Kwa nini? Ni afadhali hata angechukua loji kama siku ile, asitukute tu hapa ijulikane moja kuliko unajua ni kitu mbaya sana yani unaona unajua bora ubaki na hisia ambazo zina uhakika kwamba ah, inawezekana kafanya na mme wangu lakini sina uhakika ila inawezekana una uhakika lakini kuna ile kitu unakuwa na uhakika 100% kwamba katoka ndani kuna kilichofanyika kule ni lazima roho inauma kwa hiyo kikweli alilia mdogo wangu nataka mimi ulitoka chumbani mimi sikuweza kutoka ila aligombana sana da, na dada nimewasikia wamegombana. Sio kugombana bali walipigana sana. Sababu sio kusema kwamba eti walipigana, ni kwamba shemeji ndo alipigwa. Na unavyojua unapokuwa umeshakosea, hata kama mwanamke anania kupigi huwezi kumpiga, yani zile nguvu zinaisha. Kwa hiyo dada aliacho alikuwa analia huko anampiga vibao shemeji, anampiga. Kwa hiyo ile hali wamefanya hivyo, mimi niko ndani, lakini still naogopa sana. Nimekaa, sio kama nimelala, nimekaa, lakini nasema Mungu wangu nimesababisha makubwa mimi, tamaa zangu za pesa. Hivi lini, mbona nina misukosuko hivi lini hii pesa itakuja niache tamaa, ambapo nikae nifanye maisha? Mbona nimekuwa hivi? Kila sehemu nikienda naenda kuharibu. Naweza niwe vizuri, nimeenda naharibu. Sana kwa na maisha gani? Mm. Basi mimi nimekaa tena nasikilizia. Asipofika asubuhi, mimi namsalimia dada yangu, namwona dada aitiki. Salimia shemeji, anaitika chini, sauti ya chini kabisa, ila dada yangu aitiki. Nikaona okay, sio kesi, kwa sababu vifaa vilikuta vishaandaliwa, mimi nirudi Tanzania. Kwa nikamwambia shemeji, mimi nahitaji kurudi kwa sababu siwezi kuendelea kuishi hapa. Dada ameshafunga vioo kuzungumza na mimi, hataki kabisa hata salamu yangu, ila hajatoa taarifa sehemu yote, hakupigia simu mama, Yaani mpaka leo huwa nashangaa. Yaani hakumpigia simu mama wala ndugu yoyote, ila walikuwa najua tu upande wa mume. Upande wa mume walijua wote, ila huku hakuongea hata hata, lakini hanisemeshi mpaka hii leo ninapozungumza, mimi na dada yangu yule hatuongei kabisa. Yaani atuongee atuongee. Ila kakulindia heshima nyumbani. Kanilindia heshima. Ina maana bado anakupenda pamoja na kuwa muongei. Atuongee lakini sijajua sababu kubwa imekuwa nini, sijajua mm -hmm. Lakini sasa vitu vilikuwa vimeandaliwa pale. Kwa vimeandaliwa mimi ikabidi nikarudi Tanzania lakini kwa najihofia kwa nikaona kwa sababu kashaniletea matatizo la ni blacklist nikamblock sehemu zote za mitandao ya kijamii nikamblock. Kwa nikaona hapa hata akinitafuta anipati ili niendelee kukaa na mawazo ya hatari, kwa sababu hapa nina wasiwasi, dada akishatoka Kenya akaja hapa je, itakuwaje? mm. mama atanichukuliaje? Aibu. Ushaleta majanga kibao mpaka sehemu za siri zikakupotea ghafla, bado unaendelea kutafuta majanga. Hiyo pesa wewe unaitafuta hiyo pesa ya design gani? Kwa hiyo basi ilivyokuwa imenani, nimerudi zangu huku. Mungu si Asmani bwana ikabidi kuna kanyimbo kangu kalikuwa kakali kali kidogo. Nikasema hapa sasa nipambane na mziki sasa. Hayo mambo ya mapenzi nishayapambana nayo ya kutafuta hela nambulia tu. Nipeleke mziki wangu radio. Nikaamka siku ya asubuhi nikasema hapa napeleka nyimbo yangu leo radio. Nikaweka kwenye flash nikaondoka mimi mpaka radio kupeleka ile nyimbo nijitia moyo. <clears throat> Fika kule radio bana wakanisikiliza Love D vipi fresh, nimeleta kazi, naomba sapoti zenu, naomba nyimbo ichezwe, kwa sababu hii nyimbo naamini ni kali sana. Nyimbo fulani hivi nimerekodi kwa producer ni mkubwa sana na anafanya kazi na wasanii wakubwa. Kwa hiyo niliamini ile kazi iko vizuri na imemixiwa vizuri, beat pia imejaa, iko fresh, kwa hiyo haitasumbua redio zote, itachezwa mm. Nikaipeleka kwenda wakaisikiliza wote madija pale, wakaielewa. Na mkaka alikuwa kakaa pembeni, mkaka ni bonge sana afu mrefu. Nilijua naye ni miongoni mwa ma DJ. Akasema binti, uko vizuri na unaimba vizuri sana, najitahidi, pambana, utafika. Ndio basi sawa. Akaniambia unaweza kunisaidia mawasiliano? Nikamwambia naweza nikakusaidia. Ya nini? Akasema wewe nisaidie afu utaniuliza kwenye simu. Nikamwambia okay. Nikamwachia namba zangu za simu pale. Mwachia namba zangu za simu sasa. Tukaanza kuchat sasa mimi bosi wa hii radio, nataka nikusaidie maisha, sijui nini. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ngumu kuamini, kwa sababu nilijua ni DJ tu wa kawaida, umeelewa? mm. DJ tu ni DJ wa kawaida ambaye anataka kunitapeli nini zile. Kwa hiyo ikaenda ikaenda ikaenda ikafika mahali sasa nikaanza kumwamini kwamba ni bosi wa ile radio <clears throat> kwa sababu ukimwomba laki tano anatuma laki sita Ukimwomba milioni milioni moja na nusu. Sasa eh, ana hela. Na zile pesa nilikuwa namwomba sio na shida namjaribu. Sababu bosi wa redio lazima awe na hela. Hivyo wewe redio yako utakosa hela. Lazima hela uwe nazo. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nafanya kama kufanya testing. Mm. Napenda hela sana mimi. Nakuwa namwomba hela nyingi anatuma. Nikasema huyu ananifaa huyu. Huyu nikiwa naye tutafika mbali. Kama hela ndo kama hivi, huyu tutafika mbali huyu. Basi nikaanza kumsogeza karibu sasa ili ni mlambe hela vizuri, kwa sababu mtu kama huyo sio kumweka mbali, kuwa naye, kula naye, kula na vipofu wenyewe wanasema. Basi mimi nikabidi niwe naye karibu pale, nikaanza mahusiano naye ya ndani sasa ya kupendana, mapenzi. tena, hatujawahi kufanya mapenzi, kumbuka. Mm. Basi tumekaa pale, anakuja tunapiga story, nimemleta mpaka nyumbani, ananichukua na gari, tunaenda kutembea. Bosi hili lakini hata siku moja eti kuniambia eti Love D tufanye mapenzi, hawajawahi kuniambia. Mm. Nikasema ah, kwa sababu ana kibagalashia inawezekana dini imemkaa huyu baba. Mm. Anaogopa kuzini, ni dhambi sana kwa Mungu. Kwa hiyo ngoja nisimjaji. Unajua naposema mbona ufanye ma, mbona tufanye mapenzi tuonekana malaya huyu vipi mimi sijamuomba anataka haraka kwa hiyo nilitulia sikuwahi kumuomba kwa haraka kumwambia basi imeenda imeenda imeenda kweli, akawa na support mziki wangu, video ananishutia, mtoaji wa hela ni yeye. Basi nikabidi nikubali, nataka kunioa, lakini kiangalia umri wake miaka hamsini kwenda hamsini na tano, ana umri kidogo umeenda. Watu wenzetu wenye hela hawa wanakuwaga na umri mrefu mkubwa, wezi kukuta mtu ana hela na miaka ishirini wa kuhesabu mm. Basi nikabidi nikubali, nikasema sawa, ina shida, mimi nitakuwa naye kawa naye kawa naye siku yake paka nyumbani huu kumtambulisha. Umempeleka kwenu sasa? Yeah. Ulikuwa mrahisi kupeleka wanaume nyumbani? Nikampeleka nyumbani, nilipompeleka nyumbani sasa mtu anaonyesha moyo na anakuhudumia na isitoshe kujali. Au ndo mbinu ili upate hela zaidi. Sasa kuamini zaidi mtu kumbe ananipenda. Paka kanijua mama yake mzazi. Mm. Ndio anatumia mbinu hizo siku hizi. Kampeleka mpaka kule huu. Mama nilipoondoka akasema mmm, alipoondoka yule baba akasema mmm, Nanangu kweli unaniletiaga mishefa na midude ila dude la sasa hivi ulioniletea hili la hatari. Kwani limezidi ubonge afu titipa. Kaambia tu yenye hela hayo madude kama hayo. Yaani madude kama hayo mama ndio yenye hayo. Basi mama akasema haya kila la heri lakini anakuambia bosi wa redio una uhakika nikamwambia mama hela ipo pale. Akasema haya ngoja tusikilizie. Kweli alikaa kama siku tatu hivi akaletewa surprise mama Basha ina milioni mbili zawadi ya mama. Ndo mahali au nikamwambia yani hiyo hapo ni zawadi, mahali bado. Mm. Mm, akasema yeye eh, kweli ile shefa la tipu hii umeliturumua mbali. Kaambia ndo hivyo mama yangu. Basi tukawa tunaendelea sasa kupopochoa mimi na mama yangu. Milo ya kuku mle ndani yaituishi. Tunapopochoa tunakula tunavyohitaji. Kwenye mziki mimi kutwa studio. Eh, ipo. Sasa nifanyie nini mziki? Naenda studio na rekodi na studio na rekodi, bwana mzee anashuti video, anaita kamera huko, sijui hata shingapi kalipia na naambiwa tu ingia dukani hapa kuna nguo fulani ukuchukue kwa shuti. Mimi nasema eh, maisha si ndo haya tena. Nimetoka na anavyoniambia redio ni yangu, tutazicheza nyimbo hizo mpaka watu wazichoke. Na mimi eh, basi sawa basi sawa, tumeendelea hivyo hivyo hivyo, ikafika hatua ya barua, uu, twende twende, ikafika hatua ya mahali sasa, mahali milioni kumi. Nani kapanga? Ah, nimepanga mimi, si nimeshaona na hela. Mm. Kacha kupanga mali nyingi. Mali milioni kumi na yule sitoshe mtu mzima, mimi bado mtoto mbichi, na maana yeye anakuja kuzeekea kwangu. Mm. Mm. Lazima nitaje mali nyingi. Ujana wake kalia huko. Basi nakwambia mali milioni kumi hiyo haina pingamizi. Mzee kaileta yote pa. Kwa pamoja. Yes. Hapo umenunuliwa sasa. Kila kitu. Fungisho ndoa, bonge la shule la kifahari, bosi wa redio tena mm. shughuli ilikuwa kubwa nikasema hapa ninaenda kuanza maisha. Mama ananisia, ananifunda ndani, ananiambia mwanangu, yote yaliyotokea saizi ganga ajayo, mwanangu, kakae kwenye ndoa mwanangu, sio fike huko tena hueleweki mwanangu, nakujua wewe na tamaa ya hela wewe, uende huko katulie. Nachohitaji nione waijukuu wameletwa hapa, na sio nione wewe unarudi. Basi mimi tena nimeolewa, nikaona ninaenda kukaa bonge la jumba, mi ndo mama mwenye nyumba, nielewa Mm, mpaka kwa hiyo wewe umeenda kwa mama mwenye nyumba, mama sasa. mwenye nyumba afu mdogo mdogo tu hivi nakwambia. Nikaanza kwa mama mwenye nyumba pale, tunapika tunakula, siku zinaenda, bosi ana hela anakuachia tu elfu hamsini kwa siku ya kula mm. afu yeye hali anarudi jioni, yeye kula kwake jioni, mchana na asubuhi ni wewe mwenyewe ukawa unakula nini? Basi nakula chochote nachojisikia, yaani chochote nikihitaji na kula mm. Basi imeenda ile hali, imeenda imeenda imeenda. Kwanza tulivyooana, kwanza hatukufanya mapenzi ile siku tumeoana, na mimi najua kawaida wanandoa mkioana mnakuwa kwanza mnaona mnachelewa usiku kuingia. Kwa ile siku ya kwanza mm. unakuwa unaona usiku unachelewa kuingia, kwa sababu kuna ile mhao fulani hamu ya kukutana na mwenzio ambapo umemuoa ndo leo unatamani awe wa nani, uangalie sasa mazingira yake yapoje, utaenjoy vipi. Lazima kuna hiyo hali iwepo ya furaha mm. Kwa hiyo nikaona imekuwa tofauti, tumelala mpaka asubuhi ah. nikajiuliza, bwana huyu kachoka na shughuli ya jana au bwana huyu vipi? Kwa sababu nje ya ndoa tumekaa, nimeambulia kuchuna hela, sijawahi kufanya mapenzi. Nikajua bwana huyu dini imekaa mpaka ndoa, umenielewa? mm. Lakini sasa cha ajabu mpaka ndani ya ndoa? Ah, kwa kweli hapana. Sio kweli. Basi imeendelea hivyo, mikabidi siku nimuulize. Hanishiki afanye nini? Yaani hana muda. Ni kulala usingizi asubuhi tu kuacha kodi ya meza. Shu. Kodi ya meza. Nikaona sasa hapa imekuwa kazi sasa. Kaka au kitu gani? Hata kaka yako si atashikwa hisia atapaja atakushika. Mbona huyu kalala tu? Ah. Kwa kweli basi kaendaenda, tamaa sasa ya mapenzi kaniingia, kwa sababu mimi ni mwanamke pia, anahitaji nipate chochote. Yaani unapokula chakula chote kinafanya kazi, unahitaji kuna hali fulani uipitie ukiwa kama mdada ushakuwa, umenielewa mpaka hapo. Basi sababu mle ndani kwa kuna mpangaji wa kiume afu ni msela, tukaanza kutongozana. Alivyonitongoza sikutaka hata nimzungushe, nikatae kwa sababu mimi tu nilikuta nishazidiwa, nielewa mpaka mm. hali yangu sio nzuri, nilikuta sipo sawa, ikapelekea mimi kukubali. Tunafanyaje? mazingira ya pale geti kuna kwanza, unatoka unaenda wapi? Nikasema sasa hapa ndo shughuli ilipoanzia hapa Tukaanza kuwa tuna chat na yule mvulana. Yule bwana akirudi akijitupa, uu, kama kafa, tutaonana kesho. Kwa tuna chat toka saa nane au saa saba. Huyo amelala au chat? Yes, niingie chumba cha pili cha huyo mvulana. Tukafanye nini? Mapenzi. Mnielewa? Mm. Basi nikawa kweli nafanya hiyo. Chiki chiki chiki chiki naenda na chat naingia kwa sababu nilikuwa nalala na taiti tutalala na ki, ki kigauni fulani cha kulalia hiki wanaitaga kinaiti dress fulani hivi mm. basi mm. nikivue nikawe mwepesi kule so fike kule mwisho uanze kuvua uanze kufanyaje ka, kazi nyingi navua kabisa natoka na kanga nyepesi naondoka chaka chaka najua hapa nikifika nakuwa mwepesi hapa fika narudi faster ona sasa huyu nitaishi naye kwa mfumo huu kwa sababu simuelewi siku nikakaa nikaongea naye nikamwambia sasa wewe yani siku zote hizo ambazo ukienda hapo hajawahi kuamka akashtuka akakukosa usiku. Hajawahi kustuka, atakuja kustuka lakini hakuwahi kustuka kwa haraka, ila alikuja akastuka siku mm. Eh, kwa sababu kuna siku nilimuuliza hivi, kuuliza kitu hivi, wewe umenioa mimi humu ndani kama mkeo au kama dada yako? Kwa nini niulize hivi? Toka umenioa tuna miezi miwili, umeshafanya mapenzi na mimi kila siku, nimechoka si nini. Na mimi mda mwingine nilikuwa nakuchukulia umechoka, sababu tumbo lako hilo kubwa sana, nilikuwa najua huenda kazi za kule umechoka na mzigo uliobeba huo ni mkubwa, lakini sasa inaenda kila siku wewe umechoka. Nimefanyaje? Nimechoka na mimi kabidi anaambia, naomba nikuibie siri, uwe msiri sana, kwa sababu kwa hichi ninachotaka kukieleza, japokuwa ni kitu cha kawaida, ila ni kitu cha ajabu kwenye masikio ya watu. Niambia, mimi nimejitoa nguvu za kiume kwa ajili ya ku, ili niwe na pesa ili biashara yangu ya redio izidi kuvuma, redio yangu izidi kupanda chati. Kwa hiyo nimejitoa nguvu na hata kuoa, nimeoa tu kwa sababu nyumbani wananisema, hususan mamangu mzazi anahitaji kuona mjukuu. Kwa hiyo nimeoa, nimeoa tu kuwaridhisha wazazi. Kwa hiyo nachokuomba uwe msiri, niko tayari, nitakusaidia kwa kila hatua, nitakusaidia kuhakikisha usanii wako unafika malengo lakini vile vile na kubadilisha maisha yako kiujumla, ila nachohitaji zaidi kwako ni ule usiri wa wewe kunihifadhia hii siri na kuni kujitunza, usinitie aibu. Basi baada ya yeye kuzungumza vile, kwa sababu mimi nilikuta nimesha <clears throat> shaanza kufanya mapenzi na yule mvulana wa mle ndani mfanya mpangaji tu ambaye alikuwa msela, nikawa naendelea, nikaona haina shida, atanisaidia kwenye mambo ya kula na maisha, huyu atanisaidia kwenye mapenzi sababu mimi ni mzima, siwezi kusema kwamba nitaweza kuvumilia ile hali. Ni ngumu kwa mwanadamu wa kawaida ambaye yuko vizuri. Umenielewa mpaka hapo? Basi nikakaa nikakaa, siku yake sasa ikabidi nikawa nimechati niende nikafanya mapenzi. Hiyo ilikuwa ni kama mara ya nne hivi au mara ya tano. Sasa kumbe kuna ishu alikuta ameistukia. Maana kuna siku niliendaga nikafanya mapenzi alafu nikarudi, lakini nilivyoamka asubuhi, kwa sababu nilichoka sana, nikawa nimelala. Yeye anaamkaga asubuhi 12 anaondoka kazini. Nilikuta simu yangu mezani, lakini baada ya kufungua ile simu nilikuta kwenye ule upande wa message tulizo chat. Yaani ni kwamba kasoma afu kaacha ule upande kwamba nikifungua tu nione kwamba nijue kabisa kuna kitu kilichoendelea. Eh, yani aliacha hivyo hivyo. Message zilizokuwa chat na huyu mchepuko eh, sasa. Kaona. Kwa hiyo aliamua tu kuacha vile vile ili ajue tu kwamba eti mimi nimeshakuta, nimeona, nimesoma, nimekuachia hapo ili ujue kwamba nishaona vitu vyako. Aliporudi basi mimi nilikuwa na hofu naye sana, nikahisi hmm, huyu mm, kashaona. Kwa mantiki hii huyu kashaona kwa kweli. Kwa hiyo alivyorudi hajaniuliza wala nafikiri aliniuliza hajaniuliza. Tukaendelea kuishi lakini nikasema hapa nisiende kule hata mwezi uishe. <clears throat> kwa sababu huyu atakuwa anaendelea kuniwinda mimi mm. apate uhakika, umenielewa? Na message zinaonekana unaenda na message zilishaonekana, kazi soma, ila kaka unaenda usiku kwamba usiku yeye akiwa amelala. Yes, kwa hiyo akaishajua kila kinachoendelea mm. Basi mimi nilipofika pale yeye alivyorudi tukaendelea miwangu miwangu kama kawaida maji nikamwandalia kaoga nimekaa kama wiki mbili sikuwa nikasema leo tena ngoja nitoke kwa sababu nishaka wiki mbili na hisi kasahau. Basi kumbe toka hapo analala tu hivi unamuona kama kalala, kumbe anakuchunga hata ukichati anakuona, anakuangalia. Basi kwa nikachati cha cha cha cha cha cha cha, cha toka. Mimi nimeshafungua mlango. Toka. Toka nje uje usukume mlango huu uingie. Basi sasa nikawa nashuka hivi. Lakini kuna hisia fulani zilikuwa kama zinanituma kwamba kama naonwa vile kama ananiona Nikawa nashuka hivi. Nikisikia kelele naacha. Nashuka polepole yeye kalala kama hivi. Nashuka anakoroma tu na tumbo lake lile. Nikasema hapa hapa. Nikaona sasa hapa nitakaposhuka kwa hisia ndo nitampa mwanya wa kugundua. Bora nishuke tu, nipige kelele tu nionekane ninaenda uani kujisaidia kwa sababu hapa nilipo sina jinsi. Nyumba haina sio Sio self contained. Ah, ah, chumba hicho. Chumba na yeye chumba chake. Sio chumba na sebule na yeye ukitoka nje chumba chake mkono wa kulia. Ah, anazungumzia hapa kwa huyu mwanaume wako mume wako sasa huyu. Wakati unatoka kama unataka kusema unaenda uani na maana unaenda uani nje ya chumba au ndani ya Choo kipo ndani humo humo lakini tu nisema nishuke tu ajue kama niingia uani. Mm. Eh, kumbe natoka zangu. Kufungua nimefungua mlango pole pole. Nimeenda mpaka kule ndani kwa yule mvulana. Nilipofika ndani kwa yule mvulana mimi tukaanza kufanya mapenzi. Tumefanya mapenzi kama dakika tano hivi nikastukia inafungwa. Kuchu kuchu nje huko nikaambia "We, kama nje kunafungwa." Akasema, "No, hawezi kufunga mtu." Mm, we, mbona upo hivyo? Au kuna demu wako yeyote anajua hii issue? Akasema hamna. Kwa hiyo tukajitia moyo, tukaendelea kufanya mapenzi. Lakini kumbe baba mwenye nyumba kashagundua, nilivyotoka tu nikaingia kule akaja kuchwa akazungusha na nino. Funguo ile akachukua funguo akaondoka. Alikuwa na funguo nyingine huyo funguo iliachwa pale? Hii funguo si ilibaki tu pale na ninginia akaiacha. Kwa hiyo mm. sasa alivyo nani aka ichukua ile funguo akafunga laka. Kuchu. Kwa hiyo sasa hapo tulivyomaliza sasa jinsi ya kufungua mlango Fungua funguka na wewe. Fungua funguka na wewe. Kila mtu amebaki anamtolea macho mwenzie. Basi tumelala mpaka asubuhi. Mimi sikulala kwa kweli, nilikaa tu kwa sababu <clears throat> nilikuwa nina mawazo na pressure, ila mwenzangu nilimuona kalala. Basi alivyofungua tu papo, nakwambia mimi, kaambia mume wangu, naomba unisamee naomba unisamee sana. Nikapiga magoti, naomba unisamee sana, sikupanga mimi kufanya hivi, ila nadhani mwenyewe unajua ni kipi ambacho kinasababisha. Ni kweli unanihudumia, nakula, naf, navaa, nafanya nachotaka, lakini kuna kitu ambacho kwako kwa, kwa sikipati. Naomba unisamehe, sitaki kuweka wazi hili nje hapa, lakini kitu gani sasa ndo nimekiweka blacklist sijakitaja pale lakini kwake ukipati na huku ndo umekifuata alafu unamwambia sitaki kuweka wazi na nje kuna watu <laughs> eh kwa mume wangu alivyoona tu kabisa huyu domo lake huyu analopoka sana anaweza akaanza kabisa kuhadisia. Akawahi kusema sawa, nimekusamehe, ila japo inaniuma na inaniumiza, lakini nimekusamehe. Lakini huyu mvulana huyu muomba ataniachia chumba. Basi tumekaa kama mwezi, siku akaniambia leo utakwenda nyumbani kwa mama kumsalimia, pelekee zawadi hizi kanga, pana madila alafu pana laki mbili na zimewekwa kwenye bahasha mm. Basi katika ile situation ya yeye kuweka bahasha na nini, mimi sikufungua, nimeondoka, nimechukua begi langu la nguo kama ninaenda tu nyumbani kusalimia. Kwenda kule, kumbe imewekwa talaka mle. Kaandika talaka tatu na talaka tatu huwa zinarejea, yaani mpaka mimi niolewe sehemu nyingine, nije niachwe, yeye afanye prosesi upya za kutoa barua na mahali anioe tena kwa dini yetu ya Kiislamu ukipewa talaka tatu haiwezekani kurudia. Kama mtarudiana basi pale inaandikwa zinaa sio ndoa. Mm. Yes. Talaka mbili moja ndo zinarejea. Na zenyewe zina masharti vile vile. Ukipewa talaka moja ukienda kukaa nyumbani miezi mitatu ikiisha haja kurejea ina maana haitakiwi tena inabidi hata kama atakurejea basi tena afanye taratibu zingine. Akuoe upya. Yaani mm. tofauti tu kidogo kwamba ukishapewa tatu inabidi mpaka uolewe sehemu nyingine ndo arudi akuoe upya akipewa moja au mbili, miezi mitatu ikisha pale atakuoa tu upya, hata kama hujaolewa sehemu nyingine. Basi talaka, nani wa kwanza kuiona? Mama. Laki mbili na talaka imefungwa kwenye bahasha, haina maelezo wala sababu, ni talaka tu. Kaandika talaka, inaandikagwa kama talaka. Mimi baba, mimi Juma Mohamed nimemwacha mke wangu Bi Salma Juma kwa nikiwa na akili zangu timamu kabisa, sijashawishiwa na mtu, wala sijaongopewa na mtu, akili zangu zimeniambia nampa talaka binti fulani fulani fulani fulani, kuanzia leo hii si mke wangu tena, si mke wangu tena, si mke wangu tena. Mhm. Ndio wanavyoacha talaka namna hiyo, lakini hawaandiki eti sababu kafanya hivi. Haya, yatakuwa mambo mengi. Karatasi wanaandika talaka inakuwa kwa mfumo kama ule. Mm. Pia karatasi kama ile ndio umeachwa. mama wakati anaiona sasa, first one bi mkubwa alistuka Di, ina maana tena umepewa talaka? Nikamwambia hapana, kwani talaka ni bahasha kaweka pesa. Akasema hii ninisoma. Kuisoma hivi nikagundua kweli talaka. Akasema naomba simu nimpigie nijue shida na tatizo nini mpaka akafika katika hatua kubwa na hajanipigia simu wakati mimi kama mzazi nilikuwa na kutoa uamuzi wa mwisho pia nilikuwa kwenye ushauri ningetoa, ingefika hatua nzuri, na sio kupeana talaka, ni hatua mbaya ya mwisho kabisa. Basi akampigia mkwe akasema, mimi sina mazungumzo mengi ya kuzungumza, ila nahisi D atakuwa anata, ana ana ya kuzungumza. Yeye anajua kwamba sababu nini, muulize mwanao. Mm. Yeye anajua kwa nini mimi nimefanya vile. Basi mimi nimemuuliza hapa, anasema mara talaka ya uongo, mara hivi, akasema hapana. Hiyo ni talaka yenyewe original kabisa. Kuna talaka ya uongo katika dini yetu ya Kiislamu. Muulize amefanya nini? Anatambua wazi. Mm. Basi alivyoniuliza mama, nilimficha ficha, lakini nikasemaje, na mimi nakurudishia hili swali, na mimi nakurudishia swali, muulize mkweo kwamba nizungumze yote mpaka sababu iliyonifanya mimi kutoka nje au nizungumze tu kosa. Muulize tena hivyo. Mm. Akasema, ah, mbona sijalielewa swali lako dini? kamwambia hapana, umenielewa. Nani? Mama. Mm. Nilimrudishia kwamba alivyosema mwanaume wako amesema nikuulize wewe unajua sababu za yeye kuandika hii talaka. Na mimi nikasema, ah, swa swadakta. Sasa nakurudishia swali hili. Na wewe muulize mwanaume wangu yule kwamba niadisie tu tukio au niadisie na chanzo cha mimi kufanya vile. Mm. Na yeye umsikie kule atajibuje. Alafu mm. utaniuliza mm. tena nitakujibu. Nitakuwa niko sahihi sana. Basi akasema basi sawa, ngoja nifanye hivyo ambavyo mnahitaji nyinyi ili nipate suluhu ya mwisho. Na kweli akampigia simu akamwendea hewani, nilipomwendea hewani kaambia nimeambiwa nikuulize wewe tena kwamba aniadisie chanzo cha yeye kufanya vile au aadisie tu kosa ambalo kalifanya. Mm. mwanaume alinyamaza kimya, hajajibu, akarudia, baba, sinazungumza naye. Yule mwanaume akujibu na akakata simu. Mm. Akanirudia mimi, akasema di, mbona amekata simu hajanijibu? Nikamwambia sasa, kama hajakujibu, ngoja mimi nikuhadisie chanzo na kosa lenyewe, nimalize kila kitu mm. E, ili wewe kama mama uchekeche kwamba ujue kwamba hata kama labda ingekuwa kwako wewe ungefanyaje, unipe ushauri kwamba di ungefanya hivi na hivi na hivi na hivi, limradi kuepusha haya. Nikamwambia mama, mkweo yupo kadha kadha kadha kadha, amejitoa nguvu za kiume kwa ajili ya pesa. Ndio maana unaona anamiliki pesa, anamiliki redio zaidi ya mbili hapa Tanzania ni yeye kajitoa nguvu za kiume, afanye kazi. Kwanza mama alistuka sana, alafu akuamini hivi unalonieleza ni kitu cha kweli unachonieleza au unanieleza ndoto ambayo umelala jana usiku kaota? Nikamwambia mama, nisikilize kwa makini, kwa sababu najua sio rahisi kwa mwanadamu kwa haraka haraka kugundua hichi ninachokizungumza kwamba kinaweza kikawa sawa, ila najua utagundua. Naomba nisikilize vizuri unatambua wazi kuwa mimi toka nimeolewa nina kama miezi tisa kumi kwenda mwaka nipo kule kwenye ndoa yeye. Eh. Unatambua ni kitu gani ambacho nilikuwa nakutana nacho kule? Hapana, sitambui. Je, unatambua changamoto ambazo zilikuwa zinanikuta mimi kule? Hapana, sitambui. Ndio maana nimekuita. Eh, sikuwahi kumwambia. Kwa nini? No, sikuwahi kumwambia kwa haraka kwa sababu kwanza mwenyewe alishasema nifanye siri ila atanisaidia maisha. Kwa hiyo nilikuwa nimekaa pale nisaidiwe maisha. Lakini kumbuka ananisaidia maisha lakini kuna kitu ambacho ni cha muhimu zaidi ambacho kilinipeleka kwenye ndoa nje na maisha. Mm. Sawa nahitaji maisha mazuri lakini kuna kitu cha muhimu. Mm. Mm-hmm. Ndio unapokula nyama inafanya kazi mwilini, unapokula na vyote vinahitaji vifanyike kama unavyojua. Kwa hiyo sasa ikabidi nimueleze mama, najua unatambua sana mimi nimeishi kule lakini ukujua mazingira ambayo nilikuwa naishi mie kule. Mi kule sikuwa sehemu salama, ila nilikuwa naishi tu kustili aibu, nisionekane nimeolewa wiki afu nimerudi. Yeah. Na isitoshe yule ni mwanamke mwenye ni mwanaume mwenye pesa. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi sana mimi kwenda tutap hata kama nimekuta matatizo kama yale kurudi. Umenielewa? Mm. Kwa sababu nishapoteza muda, nishaonekana mtaani nimeolewa afu nirudi siku mbili. Na sio kweli, lakini nataka nikwambie. Kitu alichonieleza mkweo ilikuwa ni saa nane ya usiku mshana, na akakaa akanieleza, "Dee, naomba nisikilize kitu. Nimetolewa nguvu za kiume ili nifanye biashara." Na hayo mambo yapo, sio uongo. Watu wengine wanajitoa mpaka donda hapa. Unamuonea huruma, donda linauma, linatoa wadudu, kumbe pumzio uzee wa dudu inavyotoa na kuuma pesa hivi. Kwa hiyo hayo mambo yapo mama. Watu wanajitoa wengine wanadiriki hata kuandika mwisho wa hai miaka mitatu minne, lengo awe na pesa tu basi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo, iko hivyo. Sasa ulikuwa unaishije? Nikamwambia hivi, ndo swali lako zuri, ndo nakwenda huko ambako unapataka wewe zaidi, ambapo kwanza nilikuwa naishije mpaka sababu ya mimi kupewa talaka na yule mwanaume, ndo nakuja huko kwamba niliishi, nilijitahidi kadri ya uwezo wangu, ila ilifikia mahali nikachoka. Nilifikia mahali nikafanya nikachoka, kwa sababu mimi ni mtoto wa kike afu ni msichana mdogo, nahitaji kuwa na mwanaume wa kubadilishana mawazo. Mambo mengine ya kimwili pia yanahitajika kwa upande wangu. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwa mimi kuendelea kutulia tu. Mle ndani palikuwa na mwanaume, niliamua kuwa naye. Kwa kweli mama alibaki mdomo wazi, akasema da kwa kweli D, unachonieleza hichi kitu kwa kweli hakiniingia akilini. Nikasema inabidi kikuingia akilini kwa sababu uh, hivi vitu vipo na usikatae, na unaweza ukakataa kwa sababu hujakutana navyo, ila siku ukikuja ukija ukakutana navyo unaweza ukaamini kwa asilimia mia hivi vitu vipo. Mimi baada ya kuona nimezidiwa, nikaona nitafute mwanaume na mwanaume mwenyewe nampata wapi? Mule ndani kulikuwa kuna mwanaume msela hana mke. Kweli nilifanikiwa kufanya kama mara tano hivi. Tulipo kama ya sita mimi ndo nilipokamatwa na huyu bwana. Lakini nilimuomba radhi, naomba unisamehe. Nadhani madhaifu yako yanawezekana nikawa ndo chanzo cha mimi kufanya hivi. Umenielewa? Kwa hiyo kitu ambacho nachokiomba mimi naomba unisamehe. Mimi ni mke wako, tuendelee kuishi, tuendelee kutunziana siri, lakini akakubali kwenye mdomo, kumbe katika nafsi bado anaumia, wakati hali ya kuwa anajijua kabisa ameshajitoa nguvu, mimi najisaidiaje? Alafu naitwa mke ndani, kiasi cha kwamba hata dini hairuhusu. Utanioaje mimi wakati nguvu za kiume hauna? Kilichotuunganisha pale ni uke na ume. Sasa kama uke na ume ume umekuwa katika hali ya kuwa katika kutafuta, maana umeenda kutafuta, haupo katika mazingira ya kibinadamu ile hali inanipelekea mimi kuwa na mazingira magumu, kuchoka, kuwa na hisia kali. Kwa hiyo ikabidi nifanyeje? Nikaachana naye. Tukawa tumeyaongea, mama amenielewa na amenipa pole mwanangu, japokuwa inaniuma kwa sababu kila siku ni misukosuko, misukosuko haikuishi mwanangu, mara hili mara hili, lakini nakuombea dua mwanangu, atakuja mume mwema kabisa ambaye atakuwa na mazingira mazuri atakuwa yuko vizuri, nadhani ataendana na tabia zako, mtakaa vizuri. Kwa hiyo ikawa imeishia hapo, tukaendelea kuishi na mama yangu ndani ya wiki mbili tatu, na mashallah nilikuwa na nyota. Akitoka mtu, sina muda mrefu nitampata mtu mwingine tena mwenye nia ya dhati katika nafsi yake kunioa. Kwa hiyo akatokea mwanaume mwingine. Mwanaume aliyetokea anataka kuoe tena, anataka nioe, lakini alikuwa anaendana na mimi. Kwanza alikuwa sio mkubwa, Alafu sio bonge kwa sababu miongoni mwa wanaume ambao nilikuwa siwapendi. Mimi nilikuwa sipendi wanaume mabonge. Nilikuwa naenda kwa ajili ya matamanio ya pesa. Mimi mwanaume bonge simuelewi kabisa. Sasa huku umepata mwanaume mpya, huyu bonge aliyekuacha kwa talaka tatu, kuna kauli ulizungumza kwamba alikwambia nimeoa kwa sababu ya kufusiwa, mama yangu anataka mjukuu, anataka wajukuu na ndio maana akaoa. Wakati mnaingia kwenye ndoa, alipokuambia vile, hakuna kitu kiliclick kwenye akili yako mwambie sasa wewe nguvu za kiume hauna, mjukuu au watoto tunawapata wapi? Ah, ah yeye alichonijibu hilo swali liliweza kumuuliza, ila kitu alichonijibu alisema, mimi nimeoa niwaridhishe wazazi waone kama naishi na mke, ni afadhali tumekosa mtoto waje tu wajue kwamba inawezekana matatizo ya mwanamke hazai. Sasa hapo litaingia tatizo lingine kwa upande wangu sasa, wakwe kuanza kuni, kuni, kunisema kunizoza, kujua kwamba ndugu yao kazi anayoifanya ndani inaenda vizuri, ila mimi ndo sishiki ujauzito. Yani hapo yeye alikuwa katoka kwenye msalaba, yani hapo msalaba alikuwa ameuacha kwangu. Kuoa kutengenezea eh, tatizo e, kanioa nitengenezee tatizo, wakwe kuniona kama mkorofi eh, kuniona kama sizai, sishiki mimba yeye hapa alikuwa kashajigomboa ili aendelee kufanya mambo yake kwa raha. Kwa maana hiyo ilikuwa hata na wewe umeolewa, lakini sio uje upate mtoto, ni kuficha tu aibu yake. Mimi niliolewa, najua naenda kwa mwanaume kufanya mape, kuna ni kama kuzaa, kuzaa kuleta familia. Hasa nilichokikuta kule ndo hicho. Kwa hiyo ikabidi nikipokee kwa sababu pesa ipo, mm. nikaona mm. sio mbaya. Pesa na huyu kijana ulikuwa umpi hela kidogo wakati huo bosi wewe? Ah, kwa hela sijawahi kumpa kusema na ukweli. Pesa sikuwahi kumpa kwa kweli. Mm. Mm. Ah, turudi sasa huko ambako umepata kijana ambaye unaona kama mnaendana. Nikapata kijana ambaye ni mtanashati, tunaendana kwanza, umri tunaendana, na istoshe na yuko vizuri tu, ila vizuri wake wa kawaida, lakini ni mtanga, Kiswahili laini, akikwambia ya khel. Ah. nikawa napenda sana kuwa naye kwa sababu ana maneno matamu. Kama unavyojua watu wa Tanga pia kwenye mapenzi mm wako vizuri, wanajitahidi sana. Kwa hiyo nikawa naye tukaanza mahusiano sasa. Tukaanza mahusiano kwanza kabla ya ndoa sasa. Kwa sababu yule sikijana mwenzangu, yule nilikuwa simuogopi. Umri tunaendana. Mimi kanizidi mwaka mmoja. yani kama umri age tunaendana tupo kama vile sawa. Basi tukawa kwenye mahusiano, mahusiano. Mama hapo ajui lakini mahusiano hayo yalianza kujificha kwanza kabla bi mkubwa ajui. Mm. Basi huyu hakunioa, tulianza mahusiano. Basi nikawa ananipigia simu di uko wapi? Namwambia mimi nipo nyumbani. Na napenda leo nitembelee. Kweli naenda namtembelea. Namsafishia ndani vizuri. Narudi nyumbani. Siku nyingine ananipigia, alafu di uko wapi?" Naambia mimi niko nyumbani. Kwa hiyo ananipigia simu, "Na wish leo tuwe wote." Namwambia na mimi na wish leo tuwe wote. Eh, jamani, panda gari basi uje. Napanda gari, yeye alikuwa anakaa Kitonga. Unapajua Kitonga? Kitonga Mbagala mbele kule. Mm. Mm Basi naenda mpaka Kitonga tunalala, lakini sasa nikawa namshangaa yule mwanaume mm. Huyu mwanaume wa design gani?